السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جينا نصور لكم شقة في منطقة غورفينار قريبة من الساحل ساحل غورفينار هذا من الخارج في هذه العمارة ثلاثة غرف صالة 140 متر مربع طبعا لها مواقف خاصة هنا مدخل المواقف هذا بوابة الدخول ما شاء الله تبارك الله هذه منطقة قريبة من الساحل في منطقة بيليك دوزو قرب أول ما نخش هنا الانترفون 140 متر مربع ثلاثة غرف وصالة هذه دورة المياه الله يكرمكم موصل لها الغاز الطبيعي بلكونة خاصة هذه المطبخ مركب فيها جميع الدواليب ندخل الصالون ان شاء الله واسعة وكبيرة هذه الغرفة الأولى هذه غرفة النوم الرئيسية تحديد المياه جاهزة هذه الغرفة الثالثة